um redentor que quer invadir sua alma, pois há é um redentor que te protege, te ama. nosso Salvador. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Descanse. você é capaz.